вообще? Я тебе не пара, я такая кральна, ты не тот парень Уходи, нет, подожди, оставь мое, когда ж ты прыгаешь и меня словами о любви запалишь, а мне пофигу вообще все на тебя забила я, а я все запомнила каждую мелочь, но как тут забудешь, когда так любишь. ¡Gracias!